Какие гости! Не ждал, не гадал. Мы долго ехали, ехали. А наконец приехали. А, да, а. Так, давай не будем. Ну, так. встретимся, парни, пора. Так, это мода такая. И у нас для тебя подарок. А что это такое? Это супер крутой телефон. Угу. А с моим что не так? Пап, ну это прошлый век какой-то. У маминых бабушки с дедушкой Давно такое есть. А вон она что. Анастасия где? А, ей пришлось срочно остаться у родителей. Ну, она передавала тебе поздравления. Ну, могли бы и приехать. Ай. Дверь закрывай. Ну, ага. Проходите, гости. Давай, давай, давай, давай, давай. давай. Столы давно давай. Проходи, проходи. Я спросил сиди, сиди, сиди. Вот, Зачка. как. Да. Да. А, хорошо. Смотри, дедушка. Здесь есть мессенджеры типа Телеграм и WhatsApp. В контакте ты найдешь меня и сможешь смотреть мои фотографии. С кем в контакте? А, со мной, конечно. В Инстаграме ты найдешь маму, папу, попугая и меня. Можешь лайкать мои фотки. В Скайпе ты сможешь с нами разговариваться по видеосвязи. Э, мы тебе медузу поставим, как у папы. Хм. Фейсбук. Хотя тебе лучше подойдут одноклассники. Какие одноклассники? Мои одноклассники сюда подойдут? Ты не понял. Самое главное – это Сири. Она вообще бомба. Ну а это вообще кто? Привет, Сири. Как пить аспирин? Вот что я нашла в интернете по запросу «Как пить аспирин». Куда? Пап, ну это правда. Ты можешь спросить у нее, какое лекарство тебе пить, или, может быть, новый какой-нибудь рецепт. Да-да. Она еще книги читает, да? Да, книги читает. Вот, в общем, настоящий друг. Нет, ты мне не друг. Хорошо, проверим. С тобой вообще. Сири. Сири. Сири. Э, привет, Сири. Скажи, кто лучший друг человека? Я виртуальный помощник человека, а лучший друг это собака. А вот как. Привет, дорогая. Привет, мам. Поздравляю. Пусть без обеда оставит Дорогой мама. папа. Пусть на экран И дедушка. Кино. Дорогой папа и дедушка. И свекор. Дорогой папа, дедушка и свекор. Счастья тебе, здоровья, сил. Веди себя хорошо и денег побольше. Но с финансами мы тебе всегда поможем. Веди себя хорошо. можем также по а, а, вот как. А я, между прочим, э, предпочитаю аналоговое общение. Что такое аналоговое? Папа, мы, мы сейчас уезжаем. Так, все, ты доел? Давай доедай, по пути. Папа, извини. На Новый год мы обязательно приедем. Целую. Нет, не тебя, все, хватит, хватит. Если ты весел и если не весел, если с грустью глядишь ты в окно, если тебе не сидится на месте, тебе надо тогда только одно улетаю. Здравствуйте, благоуважаемая мисс Сири. Я вас не понимаю. Что ж такая непонятливая молодежь пошла? Совершенно необычным манером. Привет, Сири. Когда начинается второй сезон «Глухаря»? Ну что ж ты у меня такая непонятливая. Сири, э, как лечить кашель? Вот что я нашла по ну, запросу. Ты что, совсем сдурела? Я? Да ты, ты! Вы определенно имеете право на это мнение, Валентин. Петрович, Петрович!» Сирия, расскажи историю. Темной дождливой ночью нет, это не то. Сирия, а еще? Я вас не понимаю. А, здравствуй, здравствуй. Пап, тут такое дело. А, в общем, на Новый год мы поедем к родителям Насти. Так это что, что получается, вы ко мне не приедете? У них же смартфон есть. Пап, ну, в общем, так получилось, что... Алло, сынок, я тебя не слышу, алло. Алло. Привет, Сирия. Вызови ко мне скорую. телефон здесь нету. Здесь тоже. Телефон. Его? Да. Надо звонить в больницу. Пойдем, пойдем. О, так вот она как. Пап, ты где был? А мы гуляли в Сири. С кем? С Сири. Привет, Сири! Четыре канавы, 33 ямы, 48 тысяч перепуганных собак. Надо направо, а мы летим прямо, а мы летим прямо, а там буерак. Улетай, улетай, путь дорогу. Ничего, что овраг на твоем пути. У автомобиля есть мотор и крылья. Лети, пи-пи-пи-пи, пи-пи-пи, пи-пи-пи, пи-пи-пи. Если ты весел и если не весел, если с грустью глядишь ты в окно, если тебе не сидится на месте, тебе надо тогда только одно